¿qué tal? Soy Luis el Nuevo Freak y bienvenidos a esta nueva reacción llamada Infiltración de los cortos animados de Overwatch. Chequenla. Hace unos días, el nuevo héroe en Overwatch eh, es ahora jugable tanto para consolas como para PC. Como ya saben, yo soy un gran, gran fan de este juego y <laughs> es ahora mi adicción más grande. No he tenido suficiente oportunidad para jugar con Sombra, este nuevo personaje, pero tampoco había visto el corto animado que, hicieron para la presentación del personaje, así que vamos a checarlo. Blizzard se ha lucido con todas sus animaciones de ah, Overwatch, en especial Last Bastion, esa es una de mis favoritas. <laughs> Por cierto, cosa para llamar la atención de este es un R 100% mexicano oh, Reaper y Willow. No, no lo culpo, yo también me distraería viendo a Willow. En especial si estás viendo su espalda. cannot wait until the inspection ¿En dónde está? Por cierto, ese es uno de los mapas que utilizas en, el juego. Y eso es ruso. Oh, eso va a ser peligroso. Chairman Volska. ¿Y tú quién eres? The new guidance systems. They will be the difference in destroying the hated Omnics. Tell me we're still on schedule. The Omnium will not wait for us to be ready before they attack again. Yo con los mechs que tiene Diva, de ser así quisiera ver un corto animado de Diva. This will ensure the future of Russia. Just a little bit further. El silencio no es el fuerte de Reaper. Oh. ¿Ella estaba ahí desde un principio? Sobre todo, el hackeo es su habilidad. No sé qué tipo de ilusión utiliza, pero es muy detallada en todo ¡Oh! ¡Oh! <laughs> Por un momento pensé que iba a controlar el, el mech completo. Vizcaya. Ah. You have no idea what it took for me to make this meeting happen. No mucho, por lo visto. Relájate, I'm not going to kill you. I mean, uh, I'm the one that set off the alarm. No, no puedes decir lo mismo por los otros. Okay, listen. I'm here to make a friend. And show you something I found. Tell me, what would happen if the people of Russia learned that their defender against the Omnix was actually getting her tech from the enemy? What would that do to the future of Russia? Huh. Perderían toda fe en el gobierno, eso está claro. <laughs> I've always wanted a friend like that. So I'm thinking, I don't let these images appear on every hall of it in the world. And you help out your new friend every now and then. What Esas uñas se ven peligrosas. Clock's ticking, amiga amiga. As if I had the choice. Now what, friend? I'll be in touch. Okay, <laughs> ok, no soy el único que conocido a ese. Mission failed. Target escaped. Get back to the ship. Entonces, ¿es doble agente? Y Widow, como siempre, como tanto en las partidas como en los... En las partidas como en los trailers animados es siempre inútil, haciendo absolutamente nada. Oh, continúa. Esa es... Hmm. Sí, Ah, ok. Bueno, es. Es otro de los. Para, los quienes no. No conocen la historia de Overwatch o no conocen a todos los personajes. Es un personaje de los principales que aparece. Lo siento por eso, pero el video se corrompió. <laughs> Continuando mis comentarios, les decía que esa persona que aparecía al final es Saria, un personaje principal del juego. Así que suena bastante interesante el tener una continuación con otros personajes de Overwatch, en este caso Zarya, pero me gustaría muchísimo poder ver un, corto animado de, de Diva y otro de Reinhardt, ya que son Reinhardt es mi personaje favorito en el juego y Diva suena muy interesante de conocer. y como lo pueden ver, creo que no soy el único fan de Ruby que, que se dio cuenta de ese pequeño gesto y de hecho chequé los comentarios y muchos, muchos de ellos hacían referencia a Ruby, lo cual me alegra mucho. Ah, definitivamente chicos, chequen el, el, video original, es muy, muy bueno. Este Blizzard se luce con su animación cada vez más. Así que chequen el contenido original, agradezcan a los, los creadores originales y bueno, yo aquí me despido. Muchísimas gracias por todo. Ah, también, antes de terminar, también les quiero decir que estamos a punto de llegar a los 500 suscriptores. Sería bueno poder tener esos 500 antes de que termine el año. Es una meta que quisiera lograr. Nos faltan alrededor de solamente 10 personas o 10 suscriptores. Así que ojalá puedas ser tú uno de ellos. Muchísimas gracias por todo chicos. No olviden dejar un like si les gustó y no olviden dejar, eh, no olviden suscribirse si lo desean así. Muchísimas gracias por todo. Soy Luis el Freak. Nos vemos.